қайырлы күн қадірменді қауым бүгін бүгінде өздеріңіз білесіздер осы елін жерін ұлтын ұлт мүддесін қорғап халықтың ащы даусын жоғарыға қалай жеткіземіз деп жүрген ұлт белсенділерін шетінен қамап соттап қудалап жатыр өзге жат жұрттар елімізге тілімізге ділімізге тиісіп қалай да қанша балағаттап жатса да оларға келгенде біздің мемлекеттің түрмелерінің есігі жабық тек өз халқына ғана шамасы келеді деп ойлаймын міне сондықтан да қазіргі күнде елімізді басынып жатқандары осылай таптап жатқандары ол біздің осы биліктің өз халқын өзгенің алдында таптап тап беруінде бүгінгі күні мұны бір, бірінші мәрте емес осы бірнеше мәрте бұл жайында жоғары жаққа жеткізіп те жатырмыз челлендж де өткізіп жатырмыз үндеулерімізді өтініштерімізді жазып та жатырмыз бірақ өкінішке орай әлі күнге дейін сол біздің азаматтарымыз азаматшаларымыз қудалаудан босаған жоқ түйіні түгімен жұтып миллиардтап жұтып жатса да оларды жеңіл желпі әйтеуір жазалайды да өйткені өзінің қазандастары ғой өздерінің оларға ондай бір ә, аса ұм, жаза қолданып жатқан жоқ ең бір өкініштісі осы қазақ елінің тәуелсіздік үшін жас күндерінде шырылдап ұлттың мүддесін тілін ділін қорғаған ұрпақ үшін жандарын пида етіп кешегі ксро ның дүркін дауылына төтеп берген желтоқсан сексен алты көтерілісінің күрескері асқар айсаұлы омардың бүгінгі қудалануы жанымызға басып жатқан екінші кеше ғана басталды осы желтоқсан сексен алты аруының бірі Әләзәт жапашыға қызымыз бүгін біз жоғарғы құзырлы жүйелерге өз ойымызды айтып өз арашамызды талап етеміз сол үндеуіңізді жарияламас бұрын осы мәселелерге қатысты заңгерлерімізді ортаға шақырып олардан халықтан ал халық алды қандай істер жүріп жатқан қандай жалалар жүріп жатқанын ә, бірінші заңгерлерге айтсақ одан кейін біз өз тарапымыздан үндеуімізді жариялай жатармыз деп ойлаймын осы орайда серік аға қоғамдық заңгер сізге сөз осы елу бес жыл еңбек жолында талай неше түрлі уақиғаларды көрдік білдік соның ішінде айтайын дегенім мынау асқар омарға жапқан жалалары ешқандай неге сыймайды себебі ол экономический преступник деп экономика жағынан ә, налог төлемеді деп шығарып жатыр біріншіден бұрын мен өзімді қол, сондай руководитель енді организацияны басқардым жүрдім тұрдым сонда оны басқаратын экономика жағын бухгалтер бар ол деген жала налог арқылы деген сөз ол жала сондықтан анау тексеріс жасаған адамдар әдейі сол әлгі не ә, тура нұсқа алып соны істеген асқар Омар омарұлы деп айсаұлы деп әдейі шығарып отыр себебі егер де ол анау э, әлгі қазақстан темір жолының ә, э, пассажирский перевозки дейді ол организацияның егер бухгалтерский учетын дұрыстап тексерсе онда фаворит деген болады сап деген болады учет басқа да соның бәрін дұрыстап тексере алмады соның бәрін дұрыстап қарай алмайды сондықтан мен айтам, оған білімді адам жіберу керек еді білімді мен өйткені қазақстан темір жолында э, департамент ревизии информационной безопасностьта 10 жыл қызмет еттім соңғы мен олардың әлгі сырттай сөз, сөз арқылы емес қалай істейтіндерін қай жерде қандай э, әлгі өздерінің ішіндегі жасырын істерінің бәрін мен жақсы білем. сондықтан айтарым мынау ә, асқар айсаұлына жала Сон, ондай адамды жауып қойып әдейі оның түпкі жаласы оған саяси оны саяси мынау неден ә, араластырмау үшін өтірік жаламен жауып отыр сондықтан асқар айсаұлына бостандықты тілейміз Аскар Айсаевич Омар является желтоксанцем. В 1986 году он в защиту интересов народа встал вместе с э, многими другими казахстанцами, но э, даже после этих событий э, он проявлял всегда себя как э, патриот страны, всегда поддерживал казахстанцев, которые требовали защиту интересов э, граждан, э, всемирно помогал и финансово, и э, предоставлением э, помещения, организацией пресс-конференций, открыто выступал против судебного произвола против коррупции э, в таких квазигосударственных компаниях, как АО КТЖ и АО «Пассажирские перевозки». Э, в городе Астана он являлся самым крупным э, поставщиком услуг АО КТЖ. И, несмотря на это, никогда не шел на сговор, никогда не подкупал результаты тендеров государственных, никогда не давал взятки, за что и сейчас преследуется э, по заказу АО КТЖ руками Департамента экономических расследований города Астана и главной транспортной прокуратуры. Восьмой месяц он сидит в СИЗО с онкозаболеванием, ему не предоставляют лечение. Это является пыткой. Все наши заявления, они не имеют э, расследования, не имеют должного э, обоснования в ответах. То есть мы видим, что это политический заказ, потому что Оскар Исаевич всегда высказывался открыто э, о всех преступлениях, как государственной власти, так и э, других э, квазигосударственных организаций и так далее. Потому что, как мы знаем, АО КТЖ – это рассадник коррупции, миллионами воруются деньги государственного бюджета. И вот даже события двухдневной давности, что бывшего руководителя, одного из руководителей поймали на взятки 30 миллионов долларов. О чем это говорит? О том, что те компании, которые дают взятки, те компании, которые покупают государственные тендеры, я могу э, по своему э, опыту, так сказать, утверждать, что есть такие компании, как Desktop Trade, учредитель которого Сорокин Дмитрий Николаевич, а арендодатель промышленного оборудования Касымбекова Зория Быкановна из так называемого клана нынешнего Акима города Астана. Вот почему-то такие компании, а это же никогда не преследуют никаких претензий к деятельности, они не имеют, потому что в сговоре, как говорится, и э, мы сейчас видим статьи в СМИ, мы обещаем понизить э, цену стоимости железнодорожных билетов. Об этом Оскар Исаевич говорил уже много лет тому назад, о том, что цена железнодорожного билета – проездов намного завышена именно из-за коррупционной составляющей. Однако в благодарность за это АО КТЖ сейчас его держит восьмой месяц в СИЗО. При этом э, в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по одной статье, а сейчас э, в суде рассматривается другая статья. То есть эти люди не стесняются э, фальсификаций, служебных подлогов. Они думают о том, что судье дали указание сверху вынести приговор а, обвинительный, значит, он будет в любом случае, несмотря на все доказательства, которые мы предоставили. Оскар Исаевич в суде выиграл а, а, э, отмену необоснованного расторжения в одностороннем порядке со стороны АО КТЖ договора и истребовал упущенную прибыль. И это был один из э, единственных случаев, когда человек пошел до конца и принципиально доказал свою правоту. Однако Сейчас его решили наказать и отомстить за это, именно уголовным преследованием. Все доказательства... Да. Просто убрать этого подрядчика, который не идет никогда на сговор. Он мешает его КТЖ воровать миллионами. И э, сейчас э, идет суд э, в Сараркинском суде на, на Кенесары-3. Мы просим поддержать 16 числа, 16 мая с 10 до э, 6 часов будет судебное слушание. Необходимо быть слушателем там слушателями приходить туда, потому что э, только это сможет остановить судебный беспредел в Казахстане. Мы 15 числа, 15 мая в 10 часов э, встречаемся возле администрации президента и с требованием освобождения Аскара Мар, и с требованием, как мы озвучивали на тему пресс-конференции, отмена э, безвизового въезда китайцев и с темой неправосудных решений. Э, э, ипотечники собираются. Все экономические вопросы, которые годами не решаются – в администрации президента полнейшее бездействие. Поэтому мы всегда поднимаем вопрос о том, что президентская форма правления в Казахстане, она не работает, она неэффективна. Все наши обращения к господину Токаеву, неизбранному президенту, фактически не имеют никакого продолжения. Идет и какая-то имитация бурной деятельности, сдайте заявление, ждите ответа. Люди приезжают с разных городов Казахстана на последние деньги для того, чтобы добиться справедливости, чтобы их услышали. В итоге, когда они уезжают назад, им вслед идет отписка. Эта система отписочная полностью разрушает страну. Нету никакого вообще, э, на нее нет никакого воздействия. Органы прокуратуры ссылаются на то, что у них отняли полномочия. Так верните их. Суды ссылаются на то, что у них есть особое мнение. Так отнимите это особое мнение. Они должны судить не по особому мнению, а по законодательству. Не можете обеспечить независимость судей и грамотно, и грамотность юридическую. Введите суд присяжных по всем категориям дел хотя бы в альтернативе, чтобы у людей было право выбирать. Поэтому, э, если вы будете дальше молчать, никто не застрахован от беспредела в этой стране. Не думайте, как говорится пословицами, что ваш дом с краю. Нет, ваш дом следующий. Никого никакие связи, никакие деньги не остановят эту машину коррупции в судах, в прокуратуре. Поэтому пока вы не будете каждый об этом заявлять и требовать прекращения, э, не будет никакого сдвига. Вы хотите оставить эту страну для своих детей и э, на небесах переживать за то, что вы уже там уже ничего, ничем не сможете своим детям помочь в этом болоте коррупции. Поэтому мы требуем немедленного освобождения Оскара Умар, предоставления ему медицинского э, обслуживания и Просим э, СМИ, граждан поддержать нас в этом требовании, максимально репостить э, во всех социальных сетях. бүгінгі күнде мына осындай көптеген мәселелер э, көтеріліп жатыр осы тек қана асқар омарға тек қана ләззат жапашеваға ғана қатысты емес бүгінгі күнге дейін қаншама қудаланып келе жатқан ұлт мүддесін ұрпағың мүддесін халық мүддесін қорғап келе жатқан осы саяси қуғын сүргіннің құрбандары болып отырған кешегі қаңтар оқиғасында қаншамасы өліп кетті бүгінде тірілері де бар бірақ сотталып азапталып жатқан барлық саяси қуғын сүргінге түсіп жатқан қазақ елінің ұл қыздарын бостандық беруін талап етеміз себебі осылай біздің ұлтымыздың мен деп елін қорғап халқын қорғап ұрпақ үшін бастарын құрбандыққа тігіп жатқан ұлт жанашырларын ұлт жанды белсенділерді қазақ халқының мен деген арыстары мен аруларын құрта беретін болса ертеңгі ұрпақтың болашағы не болмақ жаңа ғана айтып кеткен қытай мен ресейді кіргізіп қазақ халқын бұл жою ма әйтеуір бір себеп тауып бәрін соттаудың амалын ойластыруда сегіз ай болды асқар омарды сергелдеңге салып жоқ жаланы жауып мінекей кешегі қазақтың арысын елім жерім деп 1986 жылы қазақтың көк байрағын көтеріп шыққан арысын бүгінде алаяқ қылып азаптап денсаулығының сондай нашарлығына жалғыз анасының 90-дағы анасына қарайтын жалғыз ұлын зар әңіретіп абақтаға қамап бүгінгі қорлаулары бұл мемлекетіміздің алаңсыз мемлекетіңіздің емес мемлекетімізді басқарып отырған мынау жоғарыдағы жүйелердің қазақылық ұлтжандылық қасиеттерін бойында болмағандықтар егер осы елге осы жерге жандары ашитын болса мемлекетіміздің тұғырлығын мәңгілік тұғырлығын сақтаймын деген ұлтжандылықтары болса ұлт азаматтарын ұлт аруларын бұлай азапқа түсірмес еді ләззат жапар деген қызымызды бәріңіз де білесіздер көпшілігіңіз танисыздар неше жылдар бедерінде тек қана желтоқсандықтарды емес еліміздегі әрбір қазақтың болашағы үшін әрбір қазақтың тағдыры үшін шырылдап солардың қамқоршысы болып қорғанып жүрген ләззатымызды бүгінгі күнде алақтап отыр оған тапқан айыбы алаяқтық дейді бұл тарихта бұған ешкім сене емес деп ойлаймын кеше ғана елім жерім деп жап қыршында жырылдаған бүгінгі күні өзі қорғаған өзі көп байрағын көтерген елін тонап халқына алаяқтық жасап дегенге адам сенуге бола ма дәлелдемесі жоқ екеуінің де тек қана екеуінің емес барса желтоқсан көтерілісінің күрескерлерінің бүгінгі күнде денсаулықтары жоқ ол кешегі құдалау зарларының азабын көрген соның әсерінен денсаулықтарынан айырылған желтоқсан көтерілісі күрескерлерін бүгінгі күні мемлекетіміздің мынау жоғарғы мемлекет жүйелерінің сыйламаулары қастерлемеулері қарапайым халқыңызды болып енді желтоқсандықтарға қол салуы бұл не деген масқара кешегі сол желтоқсандықтар алып келген ұлы алаш бабаларымыздың аманатын орындаған желтоқсандықтарға барып абақтыға қамау алаяқ деген күйе жағу бұл барша қазақ халқына күйе жағумен тең осы орайда бүгін қатты да болса үндеу талап жазып отырмыз соны назарларыңызға ұсынайық одан кейін тағы да қосылатын айтатындарыңыз қосып айта қазақ елі мемлекеті қоғамдық бірлестіктер атынан қазақ елі мемлекеті Президент тоқаевқа қазақ елі мемлекет сенат мәжіліс және облыс қала аудан ауылдары ауылдар аймақтары депутаттарына қазақ елі мемлекеті бас прокуратурасына қазақ елі мемлекеті жоғары соты төрағасына қадірменді қазақ елі халқы алды жауаптылар сендердің бүгінгі қазақ елі халқының ұлт жанашырларына жасап отырған әрекеттерің жаңа қазақстанның өркендеуі емес дүние, дүние жүз алды мазақстанға айналуына ықпал жасап қазақ елінің тұтастығын ыдыратып талан таражға салып іргесін сөгудесіңдер ұлт халық ұрпақ мүддесін қорғап қазақ елінің әлем, қазақ елі халқының әлеуметтік әл ауқаттарының жылдан жылға төмендеп нашарлап бара, жаты, бара ашық айтып жеткізуге тырысқан ел белсенділерін шетінен тұтқындап қамап соттап қырып жатырсыздар сонда 1986 жылы қазақ халқының тәуелсіздігі үшін ксро жендеттерінің зұлымдық қудалауларының құрбаны болған қазақ жастары мына тәуелсіздікті сендерге талан таражыға түрі үшін алып берді ме елім жерім ұрпағым ұлтым дегендердің бәрін қырып жойып азаптың айдауына салып атып талқандап қазақ елін жою мақсатындасыңдар ма бұл әрекеттерің сендердің қазақ халқына деген жауыздықтарыңды айқындайды дәлел бірінші қаңтар оқиғасында ұлт жанашырларын белсенділерін өздерің ұйымдастырған террористерге айналдырып түрмелерге тығып азаптап өлтірдіңдер соттадыңдар құдайдан қорықсаңдаршы екінші туған ана тіліміздің мәртебесін таптап жат жұрт тілдерін өркендетіп құлдық ұруда, ұрықтасыңдар үшінші өз халықтарыңды өздерің тонап рухани да әлеуметтік қаңғыртып қойғандарың жалған ба төртінші отыз жылдан астам уақыт сабырлық танытқан қазақ халқының шыдамдарының шегі үзіліп халықтың ащы запыранын шындықты беттерің айтқандар айтқандарды шетінен соттап қудалауласыңдар бесінші нағыз халықты тонап тонаушы халық жауларын жеңіл желпі жазалап халық мүддесін қорғаушыларды қылмыскерге айналдырып соттауларың әділеттілік пе тізе берсек том том тарих болары хақ бүгінгі әрекеттерің бас көтерген ұлт белсенділерін шетінен қырып соттап халықтың өскелең ұрпақтарымыздың сағын сындырып айдауларына көнетін мақыл өтуме қырыңдар халықты дүние жүзіне масқара болыңдар бір, сен, бір нәрсені жадылар, жадыларына ұстаныңдар халық көз жасымен халық көз жасымен келген дүние байлықтарың ұрпақтарыңа мәңгілік азық болмас өзін өзі сыйламағанды өзі өзге қайдан сыйласын кезінде халық тұтынап шетелге қашып бүгінде туған елдің қара топырағына зар болып жүргендердің кебін киесіңдер әлі әлі де мүмкіндіктерің бар алтыншы жалған жалам, жаламен қамалып сотталып отырған ұлт белсенділері істері тоқтатылып босатылсын жетінші біріншіден депутаттар министрлер әкімдер кабинеттерінде халықтан тығылып отырмаңдар екінші мереке демалыс болса шетелге тұра жүгірмей халықпен жиі кездесіп бар мұқтаждықтарды бірге шешейік келсе піске, ә, келсе пішкен тон келте болмас сегізінші қомақты қаржылылар кеше ғана тоқаев айтқандай сырттағы қаржыларыңды мемлекет қазынасына құйып бір бір зауыт фабрика салыңдар елге жұмыс беріңдер қазақ халқы қашанда кешірімді кем ғой қуана кешіреміз алдыңа келсе атаңның құнын кештеген деген дана бабалар тоғызыншы саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні де келіп қалды осы орайда бүгінгі күнде жалған жазалармен қамалып және сотталып отырған ұлт белсенділері қылмыстық әкімшілік істер тоқтатылып 31 мамыр қарсаңында Амистия, яғни кешірімділік жариялансын оныншы қазақ елі тәуелсіздігі желтоқсан сексен алты көтерілісі күрескерлері асқар айсаұлы омарға ләззат рахымжанқызы жапашеваға қатысты жалған қылмыстық істер тоқтатылсын бітім, бітімгершілікке келіңіздер қазақ халқы қанды қырғынды қаламайды желтоқсан күрескерлері және қоғам бірлестіктері атынан осындай ұсыныс алып жариялап отырмыз бүгінгі күнде ә, соңғы бір нені айта кетейік ләззат жаппашева қызымызға ә, асқарға қалай бастап еді қамауды тура солай қылып кешегі соңғы сотта екі инсульт алған жүрегіне операция жасалған қыз сол денсаулық қағаздарына қарамай асқарды да тап солай денсаулығына бару онкологиясына қарамай білмеймін бір особо опасный преступниктерді тап осылай қудаланбайтын шығар асқардың кінәсі халқына көмектескені халқын қорғағаны ләззаттың кінәсі да халқын қорғағаны өз қазақ елінен қазақ жерінен бір он сотық жерін ала алмай өзінің қолына алған дүниесінен айырылып қалған қазақтарды қорғаған үшін мінекей денсаулығына қарамастан ләззатқа да екі айға қазір жаңа санкция берді міне бүгінгі күнде бұдан әрі қарай тек қана желтоқсандықтардың емес барша баршамыздың шыдамымыздың шегіміз жеткен сияқты кешегі соңғы неден естіп жатырмыз тоқаевтың сөзі дейді енді аузынан естімедік бірақ селекторный секретный совещаниеде айтылған екен назарбаев бізге демократия деп бізді еркелетіп жіберіпті еркінсітіп жіберіпті енді бізді темір құрсауға алатын көрінеді бірінші бастамасы ол қаржылай қыспақ кешегі бізге салған айыппұлдар соның бастамасы көрінеді әрі қарай тағдырымыз осы ләззатпен асқардың жолын қуатын сияқтымыз бұдан үркіп отыра беретін болсақ онда ойранның көкесін ертең мен, мына өзінің қайын жұрты орыстарына әкеліп мұнан сайын да қырғын ойранның көкесі болады деп ойлаймын сондықтан біз еш нәрседен тоқталмай бұдан әрі қарай біріншіден біз әділетті талап етіп отырмыз асқар омар мен ләззат жапашева алаяқтар емес ұлтымыздың мақтанышы 1986 жылы қазақтың көк байрағын көтерген қазақтың арысы мен аруы мына отырған өздеріңізде елім жерім ұрпағым деп ата сақалдарыңыз ауыздарыңызға түссе де ақ жаулықтарыңыз етегіңізге түссе де мінекей елім жерім деп жүрсіз артымыздан құдайға тәуба жастар да қолдап өсіп өніп келе жатыр бұл жанайқайымызды бұлайша қалдырмайтын шығармыз бүгінгі күнде барша қазақстан халқы қазақ елі халқы тап осыны тоқтатпайтын болса мына жүйе онда қазақ ұлттық көтеріліске шығады деп ойлаймын өйткені халықтың бар шыдамы таусылды шыдам шегі үзілді себебі мінекей қаржылай қысудың ең бір ә, керемет тауып ә, тапқан оқтары болып отыр бұл халыққа атқан себебі жаңағы коммуналдық ә, жүйелердің бәрін қымбаттатып газды суды қымбаттатып сетті қымбаттатып халықты осылай қыспақ қалмақ бай халық бай жерде тұрып біз неге осыған әрі қарай да көне беруіміз керек жатқан айдаһардың э, құйрығын баспа дейді нағыз Айдақар қазақ халқы шайнамай жұтатын халық бірақ көнеміз сыпайымыз ертең жақсы болады арғын күн жақсы болады мүмкін жақсы болып кетер деп бір үмітімізді өтпей үзбей күтіп мінекей егемендік алғанымызға 33 жыл уақыт болса да әлі қазақ халқының күйі оңалар емес сондықтан бүгінгі күнде бұдан әрі қарай үнсіз қаламыз үнсіз қала алмаспыз деп ойлаймын сондықтан басымызды көтерейік біз елімізде соғыс ашқымыз келмейді бірақ ұлт жанды ұлтын қорғаған елім жерім деген осы ұлт арулары мен арыстарын бұлай қамап сағын сындыра беретін болса онда әрі қарай үндеп үндемей қалмау болмас деп ойлаймын ең бірінші осындай ұлттың белсенділерін қаймақтарын құртады сосын момындарын құлдыққа салады соның ішінде біздің ұрпағымыз да кетеді өйткені бір анадан алла құлады отуады дейді бір анадан туған баланың бәрі белсенді бәрі патриот емес оның ішінде момындары да бар әрқайсымыздың ұрпағымызды ойласақ немере шөберемізді ойласақ ол бәрімізге ортақ бала сондықтан бүгінгі күнде қадірменді ақсақалдарымыз ару аналарымыз ұлдарымыз қыздарымыз арыстарымыз бұл мәселені бүгінде біз көтеруіміз керек деп ойлаймын ал мынау осы бірінші мамырдың алдында осы саяси қуғын сүргінмен қудаланып отқан әрбір қазақтың арысының аруының бүгінгі күнде бостандығын талап етіп шығу біздердің міндетіміз біздердің парызымыз сондықтан бірлікте тірлік жасап азаматтарымыз бен арыстарымызға аруларымыз бен қыздарымызға бостандық талап етейік талап талап етеміз ұлт жанашырларына бостандық саяси тұтқындар дейді саяси тұтқындар өзі сол шалдың уақытында басталып еді ұлтты халықты өзіміздің ұлтымызды қорғап ара түскендердің бәрін білесіздер ғой өздеріңіз заманбектен бастап ана кімнен алтынбек қанша азаматтар кеткен енді мынау билік ауысты өзіміздің анау кеткен шалдың атасы басқа деді өзіміздің қазақ оның ішінде жазушының баласы келді деп қаншама халық бір үміт артып қалып еді ақыры көріп, көріп отырсыздар ғой сол анау апам жездеме шай дегендей бұл одан асып түспесе кем болып шыққан жоқ мына кісі міне көріп жатсыздар халықтың ұлттың жанын түсініп ұлтқа жаны ашитындардың біразын әлі күнге дейін қамады да қамап жатыр міне анау жаңағы қаңтарда шығып бейбіт шеруге шығып өз жаңағы талаптарын бейбіт түрде қойып жүрген алматыдағы қызымыз анау айгерім дейтін қызбен қалас дейтін анау мұғалім жігітке тіпті апарып оларды ұйымдастырушы деп апарып оның өзін анау бас прокурор парламенттің үстінде солай деп дәлел айтқаны тіпті масқара болдық бүкіл әлемге анау жап жас қыз бен жап жас жігітті апарып аэропортты басып алуға осылар ұйымдастырушы деп сондай статьямен алып масқара қылып қамап қудалап жатыр әлі күнге дейін енді ол сондай бас прокурорымыз сондай істеп жатқанда ол ана ар жағындағы президенттің ниетіне қарай деп отыр ғой осындай елімізде ұлттың қамын айтатын азаматтардың аузын аштырмай үнін, өшіріп жатыр енді соның бірі міне осы асқар бауырымызға жап жас жігіт өз ішінде жастайынан жаңағы неше түрлі қызметтерде істеп неше түрлі жаңағы қандай көзбояушылықпен қаншама ә, келеңсіз жағдайлар болып атқан соны енді түзейміз ғой түзетейік деп өзінің ойын айтып қалай түзеуге болатынын айтып қалай бейбіт түрде түзеуге болатынын және соны осында жаңағы құрылтай болғанда шығып тұрып өзінің ұсынысына дейін жасап шулатпай құрылтай істейік деп бізге де ақыл беріп осындай істеп қаншама билікке өз ұсынысын айтып жүрген азаматты апарып міне жаңа заңгер айтып отыр ғой елу бес жыл стажым бар дейді бәрін ішінен білемін не болып жатқанын дейді сондай азаматты апарып міне қамап әлі күнге дейін қорлық денсаулығына қарамай анасының осындай ана жақта зар жылап өзі көзінен айырылып сондай болып жатқан өзіміз барып куәсі болып келдік бұлар бір безбүйрек ылғи дегдомда туған имансыздар сияқты бәрі анадан туған жоқ па не деген өз ұлтына өзі осындай қастандық қорлық жасайтындай қандай азаматтар екенін әлі күнге дейін түсінбеу түсінбеу емес біз біз деген қанымыз бар әр қазақ менің жан қызым деп бір ауылда бір, бір адам бір бала аш болып жылап отырса бүкіл ауылдың істеген батасы қабыл болмайды деген сондайды көріп өскен қазақ еді бұлар қандай безбүйрек өз ұлтына өз жұртына өз бауырларына жан ашымай осындай қорлық жасап отырған білмейміз бізге бізге, бізге біткендер осылай ма әлде әдейілеп таңдап әкеліп қойған ба мынау анау айтып жатыр ғой бәрі қызыл қызыл үкіметтің анау үш әрбінің ішінен шыққан шекпенінен шыққан жауыздар бізге пайда болып жатыр ма осындай білмейді адамның басына қонбайды өзім қазақпын қазақ ұлтымын деп жүрген адамдардың өз ұлтының өз қарындас інілерін осындай қорлап, қорлап жатқандары ешқандай неге қонбайды не адамгершілікке не мынау бүкіл әлем жан жағымыздан қарап отыр не олардан ұялмайды саяси реформа жасаймыз деді не тілімізде не дінімізде ешқандай әлі өзгеріс жоқ оның үстіне әкеп одан сайын жаңағы анау мынау ассамблеяда болған сөзін сөйлеген естідіңіздер ғой қазақ тілін оқымаған қазақ тілін білгісі келмейтіндерді қудалауды оларға қысым жасағанды тоқтатыңдар деп жатыр әлі күнге дейін совет үкіметінен шыққан біз ғана екінші тілді қосып қойып қор болып жүргеніміз анау неше түрлі мына жаңа баяғыда әже әже шешелеріміз бір сенен бір сенен деп бір бірін айтып отырса сөйтсек мына переселенцтерді айтады екен ғой соларды басымызға шығарғанымыз сондай олар мас болып келіп сені ұрып жатса сен оған қол көтеріп өзің бір бірің ара түсуге құқылы емес пе екенбіз сол тиіскен адамды ұрып жіберсең сен оны емес сені апарып соттайтын қазақты апарып соттайтын болды талай қазақ балалары отыр осылай осындай өз намысын өз жаңағы қазақ екенін білдіргені үшін ғана сондықтан мынау мынау билікке есін жимаса бұл халық бәрі наразы халық оянды халық сауатты шегіне жетті жаңа да айттым ғой тағы да айтамын мына жаңа ләззат жапашеваны айтты қандай ару қыз өзі денсаулығына қарамай әркімге қай жерде кім жапа шегіп жатыр жаңағы сорлап сырттан келген жаңағындай бір сенелдер миллиондап гектар бәленбай мыңдап гектарлап алып алып ие болып жатқанда біздің қазақ әлі күнге дейін заңды түрде пайдалануға совет үкіметінің конституциясында болған қазіргі ата заңымызда бар он сотық анау әр адамға үйі жоқ адамға баспанаға берілсін деген соны он сотығын ала алмай жүргенде соларға араша түсіп өзі бар денсаулығына қарамай сөйтіп жүрген қарындасымызды апарып мына отырғызып қойған бұл нағыз қазақ халқына істеліп жатқан қастандық бұны енді шын айтуымыз керек бұл жауыздық қазақ ұлтына жасалып жатқан қастандық нағыз қастандық бұл қазақ ұлтына қастандық қорлық сатқындық деп шындықты айту керек сондықтан мынау билікке айтарымыз қазақ оянды қазақ қорқақ емес қазақ елін беріп қоймай қазақ өз өзін жаңағы қазақтың ұлты үшін жан, жан пида деп жүрген азаматтарында енді беріп қоймайды енді бір күні жарылады бұл осыған апармайды естеріңді жиыңдар да өздерің істеген істедіңдер әйтпесе анау басқа елдердің жаңағы жауыздарына мына көріп отырсыздар ғой әлемде не болып жатқанын көрші ресей неғылып барып өз бауырына тиісіп ана жақта бүкіл әлемге масқара болып жатыр солардың жаңағы билігімен кіндіктерің бірігіп қалса соларға кетіңдер өксіңсіз беріңдер елде, елде, жұртты ұлтқа жаны ашитын сауатты иманды азаматтар жетеді қан тоғыс қылмай соларға беріңдер де кетіңдер енді аталарың құны жоқ шығар бұл бүкіл әлемге масқара болды а бірақ қазақты қордағанды тоқтатыңдар айтатынымыз тіліміз дінімізге ие болатын уақыт келді сондай азаматтар бар сізде соларға бейбіт түрде өз еріктеріңмен беріңдер беріңдер тастаңдар бүкіл әлемге масқара қылмай біздің талап етеміз енді халық жай жатпайды осы тағы да айтамыз осы талабымызды жетсін жоғарыға және де анау неше түрлі органда жүрген сот прокурор мынау үшәріптегілер бізді қудалағанды қойыңдар ертең өз ұрпақтарың алдында өздерің ұятқа қаласыңдар өздерің қарамет боласыңдар біз өзіміздің әрқайсымыз өзіміз үшін жүрген жоқпыз анау үйдегі жүгіріп жүрген болашақ ұрпағымыз үшін солар ертең құлдықта қалмасын деп солар біреудің тепкісін көрмесін міне әлден біз көріп жатырмыз біз міне желтоқсанда өзін анау қызыл әс, қызыл әскерге қара, қарамай шыққан қыздар мен ұлдар өздері зампида деп елдің намысы үшін шыққан соларға ауыз салып жатсыңдар уже сендер енді шыдамайды халық оларды бермейді енді халық тұрады қан қырғынға апармай естерін жиып қазақ билігі қазақты қордаған тоқтатыңдар осыны талап етеміз біз өзімнің айт, айтарымды қосайын деп отырмын айт, ол мен аған дейін айтқандардың бәріне қосыламын негізінде міне ең басында мен айтайын деген қосайын, қосайын деген. біз тәуелсіздік алған жылы 91 жылы содан бері міне үш жыл тәуелсіз болдық енді 94 жылдың аяғында бізді мен ойымша ә, э, шетелдің жаңағы нелері басып алды басып алып өздерін жаңағы коррупциялық отарлау жүйесін орнатты сол кезде міне соның 95 жылы конституцияны ә, қабылдатты 95 жылы ол э, жаңағы не конституция осылар э, минсктің соглашение бойынша украинада талап еткен осындай конституцияны ол э, украина оған келіскен жоқ сол үшін міне қазір украинаға соғыс ашып соны жасап жатыр қазір сондықтан мен ойлаймын біздің біздің халықты содан бері жасырын біздің халыққа қазақ халқына қарсы жасырын соғыс жүріп жатыр қазір сол сол саяси, саяси тұтқындарға қатысты сол ол кезде э, сол саясатқа қарсы шыққан азаматтарды жасырын э, өлімге апарды міне мысалы мен э, мұстафа өзтүрк содан кетті деп ойлаймын содан кейін мен өзім ол кезде өскеменде тұрғанмын онда атаев деген бір чемпион, чемпион мира болған самбодан жастардың арасында ол кісі сол, сол жігітті де тастады сол, сияқты көп кісілер қаза болған сол кезде сол кезде мынау кгб сол кезде кгб болған кгб да істеген кісілер сол э, москваға қарсы шыққандардың көбін алып тастады ә, сондықтан қазір міне сол саясат содан бері жүргізіп жатырмын отыз жыл бойы қазақ халқына жасырын болсын ашық болсын сол қарсы саясат жүріп жатыр қазірге дейін қазір міне біз жиналып отырған ә, қазір жүріп жатқан қазақ халқын белсенділеріне қарсы құдал, құдалау саяси құдалау жүріп жатыр асқар омаров ә, ләззат жапашева содан кейін ол мынау журналист болған махамбет абжан оны да тоғыз жылға қамақ қойды өтірік немен жаламен біздің халық енді қарсы шығу үшін бәрі э, кредитке салынып, отыр қазір кредитпен қазір басылып отыр содан кейін э, мына жұмыс жұмыста істейтіндер квартирасы жоқ мысалы астанада квартира төлей, квартираға төлеймін төлеген несі ақшасы жоқ содан кейін осындай саясатқа олар араласпайды араласа алмайды шамасы жоқ оған көбіне біздің үкімет ол э, демократиямен сайланған үкімет емес ол шетелдердің шетелдердің бұйрықтарын орындап отырған үкімет деп есептеймін сол алдымызда 31 мамыр саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні келе жатыр сол 31 мамырға дейін осы саяси құрбандарымызға бостандық талап етіп челлендждер басқадай да акциялар тағы да конференциялар өткізейік парламенттің алдына барайық ақ үйдің алдына барайық әйтеуір бүгінгі күндегі біздің қудаланып жатқан жаңағы халас бар әйгерім бар ләззатымыз бар асқарымыз бар тағы тағы азаматтарымызды бәрінде талап етіп осы қазақ елінің болашағы қорғандары солар сондықтан бүгінгі күні қатарымызды азайтпай олардың көздерін ана жақтан мөлдіретпей осыны аяғына дейін қорғауға барайық қадірменді арыстар арулар рахмет